Virginity testing is a process that young women in some churches and cultures go through on a monthly basis. It is in some cases performed by girls' mothers, aunties, or prospective husbands to check for an intact hymen. kupera kumwedzi chimwe chinhu pasi vorara ipapo kana varara vovhura makumbo vakarara kana vavhura makumbo tinotora zai tatora zai tinoripfekedza pasi kwake kana ari musikana zai haripindi tombo chindini nendazvitwa muchechi makazara vanhu chinonyadzisa eh, inini ndinoona zviri fei kuti vasikana vateswe kozi zvinoita kuti e, vana vasaite musikana pane vamwe vasikana vanoti vakaonekwa kunzi ndo zvavai havana kururama vanenge vakuda kutiza kubva aenda kumba asina kuzonosvika kuchechi akutya vabereki saka vakomana ava ndo maranazi edu vanomhanyira unomubata kuvasikana vari kuabhiwa kozi vasikana ndovega vari kungotestwa and vakomana havasi kutestwa we think that that whole process of virginity testing it, it affects a lot of things it, it, it removes your right to privacy and bodily integrity and it also is really humiliating imagine having someone you know placing their fingers into your private This process is believed by some especially older women to be a way of protecting their daughters against abusive husbands you know, kind of mukangotadzirana chete zvinhu zvidiki diki murume achakuudza kuti ndosaka ndakakuroora uri mvana dzimwe nguva anenge akuzofunga kuti kunze uku usati akuroora vanhu vangana vakarara navo zvinhu zvinei zvakumunetsa saka zvinhu zvinei zvakuita kuti chi akutukirira saka ini ithink kuti nyaya yekutestwa kwevasikana iri necessary when has uh, being a virgin been ever a, a shield against domestic violence or gender based violence there's no evidence actually to point out or even prove that if you're married a virgin is going to shield you from an abusive husband. Surprisingly, there are no laws in Zimbabwe that specifically prohibit such a practice that is said to deprive women of their right to body ownership, among other rights. We still have a lot to do as civil society. There's still a gap in the pieces of legislation and I think it's our role uh, as women's rights activists, as individual activists even, to advocate for the introduction of legislation that specifically prohibits this thing called virginity testing.